皆さんは一人焼肉をしたことがありますか一人焼肉っていうのは、まあ、そのままですね、一人で焼肉を食べることなんですけど、焼肉って普通焼く時間とか結構あるし、大体の人は友達とか家族と一緒に行くと思います。でも私はね、本当にあの友達が少ない。 本当に少ないので1人で焼肉によく行きます <laughs> 今日は一人焼肉をしてるところを皆さんに見てもらおうと思います日本は普通の焼肉屋さんもいっぱいあるんですけど1人で焼肉をするための店1人で焼肉に行きやすい店がたくさんあります今日は焼肉ライクという1人焼肉ですごく有名なお店に行きたいと思います めっちゃ楽しみです行きましょう今日は焼肉ライク新宿南口店にやってきました失礼します せん。あの私日本語の森の村上と申します。今日あの撮影の許可いただけるということで。あ、そうですね。はい。すみません、お忙しいところ。二名ん一人です。あ、そうです。はい。次は端っことかの方がいいじゃないはい、いいですか。ありがとうございます。すみません、お気遣いいただいて。どこから撮る？もうなんかちょっといらっしゃいませからやってもいいです。そこからそこから。 <laughs> すみません。ありがとうございます。 です。はい。ありがとうございます。アルコール消毒。はい。お客ご来店です。いらっしゃいませ。ありがとうございます。皆さんの会話とか入れても大丈夫ですか。あ、ありがとうございます。顔は良くないですか。顔は。この辺までとかなで。大丈夫です。か。しましたらですね、注文がですね。はい スマラひなべがおすすめのメニューとなっておりますのでよろしくお願いいたします今ですね LINE のお友達登録していただきますとウーロン茶かコーラ1杯サービスできますので、はい、ぜひよろしければ、はい、たくさんの紙袋も使われますのあお願いしますはい、はい、何かご不明点ございませんでしょうかはいありがとうございます まずは友達登録しようかな。みんな日本に来るなら絶対 LINE をスマホにダウンロードしてください。日本人全員使ってます。では注文していきましょう。お兄さんのおすすめを無視して焼肉を食べます。ごめんね。焼肉セットもありますね。でも今日は単品で注文します。 単品は1つずつ料理を注文することです。大好きなロースとカルビを食べます。肉はタレか塩だれか選べますね。タレは醤油の味、塩だれは塩の味ですね。TKG って何かわかりますかこれは卵かけご飯のことです。生の卵を白いご飯にかけて食べる料理ですね。 これにしますあとはビールですね焼肉にはビールが必要ですちょっとこの後大事なミーティングがあるから小さい方にしよっかなと思ったんですけどやっぱ大きい方ですみませんここで言語も選べますね押してみたけどメニューの翻訳はないみたいでした 水も座ったまま入れられます。油が飛んでくるので紙エプロンももらいました。こういうサービス最高ですよね。はい、料理が届きました。ここにぴったり入るようになってます。すごいね。無駄がないです。お箸とおしぼりはこの引き出しにあります。 では火をつけましょう。着火は火をつけることですね。A と B を同時押しって書いてあります。2つのボタンを一緒に押すということですね。さあ、焼いていきましょう。これ小さすぎず、大きすぎず、ちょうどいいサイズですね。かわいい。タレを入れます。ニンニクと醤油っぽい味のタレにしました。 いただきます卵かけご飯を食べます。まずは卵を割って混ぜます。卵の黄色いところだけ入れて食べたい人は、これを使ってきれいに分けることができます。 でも私は全部混ぜてかけるのが好きです。ネギと海苔ものせます。最後に醤油をかけて完成です。日本人はこの卵かけご飯をよく食べるんですが 食べたことがない人はびっくりしますよねみんなは生の卵食べられるかなめっちゃ美味しいですよみんなは一人焼肉をしたことがありますかそして一人焼肉ができるようなお店はみんなの国にありますかみんなで行くと楽しいんだけどみんなにお肉焼いてあげないといけないし一人でいっぱい食べられないし とめんどくさいことも多いですよね。まあそれが楽しいんですけどね。でも一人で自分のスピードで食べたい量のお肉を食べることができる一人焼肉は本当に最高ですよ。焼肉ライクは煙も全然出ないようになっているので服に煙の匂いがつきません仕事のお昼休みに1人で来ているお客さんがいっ ぱいいました。まあ、みんなビールは飲んでなかったけどね。 <laughs> では、そろそろ帰りましょう。帰る頃には満席になっていました。お店の人すっごく忙しそうだったから、早くお会計が終わるように値段を確認して、ぴったりのお金を用意します。はい、会計2060円になります。 お兄さんの声とか入れて大丈夫ですあ大丈夫ですよ大丈夫ですかありがとうございますじゃあ2 0 0円ちょうどですね、レシートお願いします、じゃあレシートの方すみませんありがとうございますどうもありがとうございますありがとうございますはい失礼しますありがとうございましたごちそうさまです日本の一人焼肉どうでしたか日本に来たらぜひ焼肉ライクで一人焼肉やってみてね 皆さんが日本でやってみたいことは何ですかぜひコメントで教えてくださいあ、美味しかったシュガ先生シュガ先生私の名前をもう一回言ってくださいシュガ先生もう一度うんシュガ先生